Oke okay guys, Assalamualaikum Welcome back di my channel Teman Bonsai Lampung hmm, Kali ini gua ada di tempatnya Bang Ranto Liwa Bareng sama Arla Guduk Oke, itu Bang Ranto Oke, kali ini gua bakal bahas Untuk Kimeng uh, mulai dari cara program terus cara bentuk pohon sebenarnya cuma sebatas tutorial sedikit sih tutorial kecil lah jadi gimana cara ngebentuk kimeng itu supaya lebih proporsional lebih bagus dot guys di video bareng sama Arla Gluduk sama Ranto Liwa Hey guys, sore ini kita mau bahas masalah kimeng dengan Mas Ranto. Oke Mas Ranto, selamat sore Mas Ranto sore. Nah, sore. Ini kimengnya punya Mas Ranto ya? Iya. Betul. Mas, ini ada rencana untuk program ya? Atau udah udah program ya? ya gabungan Gabungan ya. untuk kimeng ya? Kimeng ya. Nah, kalau untuk kimeng ini sendiri, Bang, kira-kira udah berapa lama, Bang? Ini kebetulan prosesnya dari kawan kan, kebetulan dari sana gabungan sudah dua tahun. Ya, kebetulan kita ambil, mm -hmm. nah, dari sini kita proses lagi kita ada yang kita tambah-tambah lagi lah di sini hmm, untuk untuk pohon itu sendiri ya, ya untuk yang di program itu sendiri ya oke kalau untuk usia pohon berapa lama bang ini usia pohon sekitar dua tahun setengah proses. dua tahun setengah termasuk lama ya termasuk lama karena Oke, kita cek pohonnya guys harusnya yang kita gabung ini batangnya besar besar minimal simbol jempol tangan hmm, untuk ukurannya kecil oh gitu wah ya terlalu kecil karena perantingan yang kita gabung hmm. di sini harusnya lebih besar lebih cepat lah. oke bang bisa jelasin nggak kalau untuk masalah uh, program dari awalnya uh -huh. jadi bentuknya itu gimana gitu maksudnya tatanan pohonnya nanti seperti apa mulai dari setang uh -huh. mulai dari Uh, stang stang yang ke atas terus lari yang ke mahkota nanti bisa ditunjukin nggak mana-mana aja yang harus dibuang mana-mana aja yang harus dipelihara Oke guys, kita simak ya guys. Jangan lupa komen boleh guys. Kalau ada, udah ada yang tahu nih, udah pernah ngejalanin program gaming boleh komen di bawah guys. Kalau salah Oke. ya. Oke, kita sama-sama belajar nih Bang Ranto. Tapi kan Bang Ranto ilmunya udah sedikit banyak eh, nih. <laughs> Oke, boleh dijelasin nah, Bang. Untuk kimeng ini. Siap. Ini dari gabungan kalau batang tengah ya batang besar ya. ya Memang kita gabung dengan batang yang kecil-kecil hasil cangkokan nih. Nah, untuk stang kanan ya, mm, yang kanan ini sudah dapat sebenarnya sudah mm, tapi yang sebelah kiri gimana bang masih belum ya? sebelah ya kiri belum oh masih masih Jawa. kurang ya ini juga kan sebenarnya kurang turun iya nah, betul turun lagi kayak yang atas ini mm -hmm. nah ini juga udah ketinggian Cuma karena kita untuk biar cepet apa namanya pembesaran pembesaran biar mm -hmm. cepat nutup mm -hmm. nah jadi kita biar dulu mm. untuk kedepannya ini nanti kan kita penggal bang oh yang atas Oh itu untuk mahkota ya di, mahkota. dihilangkan ya. Nah ya. nanti selanjutnya untuk pemilihan mahkota yang mana bang? Kalau di antara yang pohon, maksudnya di antara yang ranting-ranting yang harus dibuang. Kalau ini dibuang. Oh itu yang nanti paling kita atas. nunggu di sini. Oke siap. Nah, nanti kan bisa kita <laughs> gabung lagi. Oh. Tunas nanti di sini bisa. Nah untuk tinggi pohon nanti paling maksimal segini. Oh itu nanti dibuang lagi ya? Dibuang. Oh. Oke jadi kita coba untuk ini ya bang ya. Kita pruning sedikit ya. Hmm mana-mana aja akar yang harus eh, mana-mana aja ranting yang harus dipakai ya nah, untuk okay. kan kayak tangan sebelah kiri ini kan kurang turun ya oh untuk posisi tangan ya nah, nanti setang kita, ya kita gergaji di sini cowok turunin mm, -hmm, di atas gitu juga iya siap nah, sama yang kanan ini yang atas ini juga mm, -hmm. oh itu itu dibuang nggak dibuang diturunin. Kita Oh, posisi Karena kan ini terlalu lurus gitu. Oh iya betul. Iya iya iya iya. Nah, kalau ini kira-kira udah cukup paling kita stop pertumbuhannya kan. Mm -hmm. Jadi Oke. Iya. yang atas tadi ya, Bang ya, ya maksudnya yang, yang itu diturunkan lagi. Ya. Nah, nanti untuk prakteknya nanti bisa kita lihat lah ya. Ah, ah. Atau nanti di video selanjutnya bisa kita tunjukin. Oke. Ini kita gabung lagi nanti kan ini kalau sudah besar kita ikat satuin kita gabung lagi oh itu harus ditempel uh, oh. supaya dapat pembesaran ya. jadi tujuannya gitu guys uh, yang ini ditempel ya bang ya iya nih tempel uh, digabungin sebenarnya perlu nggak bang dibuka kambiumnya bang lebih bagusnya sama-sama dilukain mm -hmm. yang batang yang mau kita tempel dilukain yang mm -hmm. untuk menempel kita lukain mm -hmm. jadi lebih cepat nempelnya begitu ya nah Oh, kalau untuk misalkan dia setelah dilukain gitu, proses nempelnya sendiri itu tuh berapa lama kira-kira? Kalau untuk kimeng, kalau kita nggak sama dilukain atau tempel gitu aja, hmm. cukup lama sih, enam bulan juga. Enam bulan ya? Belum ini kayaknya enam bulanan. Cuma kalau sama-sama dilukain, <clears throat> tiga bulan udah kelihatan. Oh, untuk posisi, oh waktunya, uh, nah, waktunya nempelnya ini udah cepat, kelihatan, ya. lebih cepat deh tiga bulan itu udah mulai kelihatan artinya ya. kan lebih nyingkat waktu tiga bulan betul <laughs> itu yang lebih cepat guys jadi sebenarnya sebenarnya lebih bagus itu ya kambium yang terbuka ya bang ya, ya. kambium yang terbuka kemudian kita tempel juga itu lebih lebih cepat di pembesarannya lebih cepat. -hmm. next guys ini pohon yang kedua program termasuk lama ya bang ini programan dari sa dari sekitar satu tahun lah ya oh ini kurang lebih satu tahun sudah ada yang nempel oh karena ini memang jarang-jarang jaraknya jadi ya agak lama sih iya betul betul nah, ini kita coba lagi lah sebenarnya ini masih perlu diperbaikin ya bang ya masih masih harus, masih jauh ini harus diinin lagi program ulang ya untuk tangan segala macam juga kan belum belum jelas iya oh. betul intinya yang penting dah nempel dulu lah iya karena untuk pembesaran batang ya bang ya batang utama iya, ya, ya. ya. Hmm jadi kalau misalkan dia harus ngerubah nanti dirubah semua bentuknya atau ngedein batang dulu yang lebih fokus gedein batangin dulu ini biar dia nyatu dulu ya nempel semua ya. otomatis ya. yang atas kan udah besar nanti nih iya ya bisa kita cangkok lagi untuk ya. gabung lagi tempel lagi ya kembali lagi ya iya. buat untuk ke pohon nah, ini sekalian cari tangan-tangannya kan yang mana yang kita butuhin seperti hmm. ini untuk tanam iya nantinya ya kan ini okay. yang posisi untuk stang kanan nah, stang kanan seperti ini nanti kita ambil kirinya di atas sedikit iya betul untuk belakang ya kan sampai ke yang sebelah kiri ya guys ini pohon ketiga ya bang ya ini yang sudah dibentuk ya bang jadi udah sempurna lah ya jadi udah dapat pengecilan sudah dapat setang kaki-kaki juga udah masuk sebenarnya masih ada sih yang perlu di Oh ini masih Benahin masih lagi. perlu. Oh iya. Ini pengennya panjang sedikit lagi dari sini. Jadi kurang besar lah ya. Iya. Nah, ini Ini karena setang di bawah ya bang ya maksudnya ah. karena dia harus besar ya. Seperti top juga masih ketinggian. Itu harusnya di mana bang kalau posisi top sendiri? Minimal dia pendeknya segini nih. Ngurangin Itu. satu satu sap lah ya. Hmm. Nah, jadinya. Hmm, kalau, jadi. Nah. Jadi ah. memang harus dihilangkan untuk yang mahkota yang tadi ya, di, ya. dirombak lagi ya kalau seperti yang kiri ya. ini masih butuh press sedikit ini yang oh ini yang posisi kiri nah, nanti kita press lagi dikit dia maksud untuk di press itu tuh gimana bang apa dia memang harus rapet lagi ya. atau gimana karena ini kan terlalu panjang mm -hmm. ini kan udah kepanjangan sebenarnya tadinya kan oh, tadinya oh sampai kelos sampai sengaja. ah, kalau nggak sengaja nah, iya ya betul jadi kita press lagi otomatis nunggu lagi lah Hmm, hmm. Makanya kita menunggu pembesaran yang sebelah kanan. Iya, lari yang ke kanan ini. Hmm. Karena pohon ini nanti condongnya lebar ke ke kanan. sisi kanan. Oh, tujuan untuk dibuat pohon ini sendiri ya. arahnya ya, nah. Ah. maksudnya ya. Oh. Nah, bisa dijelasin nggak, Bang? Ini sebenarnya kalau untuk dari gaya bonsai, maksudnya apa formal atau gimana? Ini, ini termasuk formal ya? Informal. Oh, informal ya. Oh, karena dia bukan batang lurus ya. Batang dia punya karakter yang agak nyeleneh lah ya <laughs> tapi memang termasuk unik betul betul betul betul masih butuh proses lagi lah masih butuh proses benar benar nah ini berapa tahun sih bang kira-kira bang ini proses sudah tiga tahun tiga tahun lebih lah ya mm, tiga, tahun. tiga tahun lebih ya hmm, termasuk lama ya ternyata memang perlu sabaran <laughs> sendiri sabaran. <laughs> ini kalau karakter awalnya nih maaf saya potong jadi hmm. kalau misalkan dia karakter awalnya sebenarnya di mana dulu pohon itu tuh awal pertama dapat itu di sini ya bentuknya dulu ya nggak nggak ke atas ya atau memang memang karakternya dia langsung kayak gini dulu kalau karakter dongker dari awal hanya ini kita dapat cuma ini oh iya, iya iya ini kan udah udah hasil kawatan nih ya. hasil programan kita nih Iya bekas dulunya ya, ya ini pun dulu belum ada udah kita pelihara sendiri tadinya dongkelan cuma ini oh. ini pun oh. akar ini udah dulu nggak ada oh, udah bener, udah tambah aja kalau secara pedoman maksudnya secara gini nih ini kan bonsai hmm. jadi harusnya tatanannya itu tuh ngitungin dari mana ini satu ya kemudian ini yang kedua ya. ya, ketiga dan seterusnya bener gitu nggak bang kira-kira karena kan yang di yang saya tahu saya hmm. belajar <laughs> juga secara ya. otodidak juga harusnya kayak gitu tatanan pohonnya sebenarnya tatanan pohon satu dari kanan sebenarnya ya. iya satu dua ya. tiganya belakang oh, tiga gitu. belakang satu dua tiganya belakang oh. begitu sampai ke mahkota, kalau oh, iya, iya. tahu saya juga sih itu iya betul betul <laughs> kita sama-sama belajar